L'edifici doncs, s'ha doncs, fet amb, amb elements prefabricats, no té pilars, molt amplis, molt del, del, de l'àmbit industrial, diguem-ne, els paviments, bueno, també, econòmicament, el, el, el context i la filosofia ja l'enteníem d'entrada i el paviment és la mateixa estructura, afegint-li additius, colorants i, i reforçants, i no hi ha dues partides, hi ha, hi ha un estalvi de, de feina. D'altra banda, aquest taller que s'ha acabat construint, que no és, és un edifici ampliable, com he dit abans s'ha partit, aquest taller doncs, eh, bueno, l'hem dotat d'aquest espai exterior per poder tenir un ús mm, bueno, jo diria que recuperar l'ús tradicional de portes obertes, tenir un àmbit tranquil i on entri el sol i, i, i, i que flueixi aquesta activitat, que sembla molt dura de la indústria, però que, que posada en un lloc així doncs, mm, pot ser molt amable. I també ressaltaria bueno, que a aquest taller li hem donat un aparador que està a l'altra banda, que, que s'obre a la ciutat i bueno, la, aquesta formació i aquesta activitat és que s'està fent per, per activar la ciutat i perquè la ciutadania ho, ho tingui com a seva, ho utilitzi. Y de cara a los centros de formación, pues bueno, yo creo que irá muy bien para todo lo que hablábamos antes de la industria, de poder formar a, a esa gente que no tiene esa formación para poder adquirir un puesto de trabajo en un futuro.